chegar aqui no, no market, que é o mercado principal de rua, que eles usam aqui o carro, uh, em Bomé. Uh, ah, essa árvore aqui é chamada de Balalaika egyptia. Balanaitis. Balanaitis egyptias. egyptica Uh, ah, ela é uma das favoritas pra, do elefante e ele se alimenta dela. But they have spins? Yeah elephants are swallowed. Oh yeah? Yeah. They spin? Yeah. <laughs> Jesus. Even for the <laughs> and then when, when it comes out, the, the dung, uh -huh. there's also the thorn like that. Oh Jesus. And so you, if you step on the, the <laughs> Jesus. É, ele está falando pra gente. Ah, ok. Ele está falando pra gente aqui que mesmo com espinhos os elefantes comem essa árvore. E eles digerem ela inteira. Depois eles expelem no excremento. Belo estômago, hein? O nosso guia acabou de falar que uh, aqui na nossa frente a gente tem um, um monte de cocô de elefante e ele tem que tomar cuidado porque como eles não digerem os espinhos eles estão inteiros, então para passar por ali ele tem que tomar cuidado na hora de passar. Então ele não pode passar por cima, <laughs> porque tem os espinhos.